Dyma un mewn cyfres o gyflwyniadau ar ardaloedd chwilio neu achau sy'n cael ei gwneud fel rhan o'r prosiect i gwblhau rhwydwaith ardaloedd morol Gwarchodedig Cymru. Mae'r prosiect hwn yn cael ei gynnal gan Lywodraeth Cymru gyda chymor technegol gan Cyfoeth Naturiol Cymru a'r Cydbwyllgor Cadwraeth Natur. Nid yw ardaloedd chwilio yn gynigion ar gyfer parthau cadwraeth morol, ond maent yn gam yn y broses tuag at dynodi parthau cadwraeth morol yn nyfroedd Cymru. Dyma ddarlun o'r broses fesil cam ar gyfer dewis parthau cadwraeth morol neu PECMI posib i fod yn destyn ymgynghoriad. Ar hyn o bryd, rydym yn rhwng cam 2 a cham 3 mewn cyfnod o drafod ehangach am yr ardaloedd chwilio i gasglu rhagor o wybodaeth am weithgareddau o buddiannau. Rydyn yn trafod yr achau a sectorau sydd â diddordeb, ddeiliaid a chymunedau a byddwn yn defnyddio'r wybodaeth i'n helpu i nodi ardaloedd addas. Pan fydd PECM ai posib wedi cael ei nodi gyda'r grŵp gorchwil a gorffen, bydd y JNCC a Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi cyngor cyn i Lyfodraeth Cymru gynnal ymgynghoriad 12 wythnos, Fe rhagor o wybodaeth a dudalen wir prosiect. Y nodweddion diffygiol yn ardal chwilio ef yw môrwyn tyllod pink, y llun isaf ar y chwith, a chymunedau bregus o sbyngau ac anthelsoaid o ar greigiau. Cytref o bolypau tebyg i anonymiau bach yw morwyn tyllog pink mewn gwirionedd, sy'n ymddangos gyda gilydd o sgerbwd lled galchaidd. Mae'n yn tyfu rhyw 1 cm y flwyddyn a gallant fyw am, am fwy na 50 o flynyddoedd. Mae'n gartref i fôr wlithen fach, nad yw'n bwyta unrhyw beth arall ond y fôr wyntill. Nid yn bob tro'n binc, gallant fod yn wyn ac yn oren hefyd. Sbyngau ac anthosoed bregus. Cymuned o sbyngau sy'n tyfu uwchlaw gwely'r môr ac anthosoed yn enemiau môr, corelau meddwl ac yn enemiau cytrefol. Mae rhai o'r sbyngau hyn yn tyfu'n araf gan fyw am ddigawdau. Yn ystod y cyfnod chwilio bras, cafodd nodweddion diffygiol a oedd yn gorgyffwrdd a gweithgareddau troeddedig a seilwaith eu tynnu o restr, gan nad oedd yn dyngydnaws a dynodiad PECM. Mae'r olwg o'r ardal chwilio yn dangos y gweithgareddau hyn yn fanylach. Mae'r map ar y chwith yn dangos nifer o weithgareddau troeddedig yn yr ardal, ond nid ydynt i gyd yn gorgyffwrdd ar nodwedd diffygiol. Ar gyfer pob ardal chwilio, cafodd data i casglu am weithgareddau sy'n achosi pwysau y mae'r nodweddion diffygiol yn sensitif iddynt. Fodd bynnag, nid oes gennym ddata cyfredol cynhwysfawr am bob gweithgaredd ar hyn o bryd. Rydyn yn cydnabod bod angen rhagor o drafodaethau i nodi ardaloedd allweddol ar gyfer gweithgareddau eraill. Un set ddata sydd gennym yw'r gweithgareddau pysgota sy'n seiliedig ar ddata'r system monitor cychod i'r VMS, a gafodd ei crynhoi ar gyfer 2016 hyd at 2018 i'w gweld yma ar y dde. Dim ond ar gyfer VMS sy'n gorgyffwrdd a nodwedd diffygiol. Rydyn yn ymwybodol o weithgareddau pysgota eraill gan gychod o dan 12 metr, er enghraifft pysgota a chewyll, a gweithgareddau hamdden sy'n digwydd o fewn yr ardal chwilio. Unwaith eto, bydd hyn yn rhan o'n trafodaethau ehangach i gallu gwybodaeth yw bwydo i'r broses. I gael fwy o wybodaeth am y broses, yr ardal yma neu ardaloedd eraill sy'n cael eu rhoi ymlaen a sut gallwch chi cael gweud eich gweud. Ymwelwch â wefan y brosiect sydd wedi'i nodi isod yma.